Göğe kazılı suçlu tavrım Ensesinde maske taktı kaçtım Kaç kaç kaç damarda bir kan aks kana kana içi içip her hafta duramam Ceremesi sıratta çekilecek inatla dirilecek her aptal Üret arada bir travma geçirip anormali hatırla Yüzlere utanç dolu hasta mizaçlar inançla Biraz da harekatı çoğaltmak yetmez inan bana kaçıncı günah bu Saymadım hiç sarhoşluk özümdeki kesti bilincimi Yerli bir oldum içimde bez bezişlerime sindi lanet Mekirli failim günlerim harama yakın Pişirir arada yıkımları Asık suratımdaki kaçık adım Tüketecek inana yıllanarak Yalana kanmadım hiç Savruldum mezinçle kafamda direnç de yok incelemekteki kisti terapiste yetinmek epeyce hiçlik içinde boğuşmak ipince bir ip dizili içime sinirimin içi piçi piçi piçi piçi piçi deliririm gene biçimde içerli bir genetikiz ritimin piçlere saratıp düzeceğim Yabancı yazır deli mezar açar üfle derinceden Ben delirmek istemem ama bu tek gece yağdı rezaletim Cadde utanç dolu manşete padice nefretim Aslına sindim mecalimin tutuklu aklıma Direne direne menzilimde bir kere de kaçacak hesabetim Arada bir gene gelir namlu cesaretin Üste bir tarihe ertele hakim içimde bu kanlı Zayinin zamanı yok gene kalbe blok var Tevazu bol ama gözümde bok gibi altına dipnot Damızlara barışı doktorun terapisti benim bu mito seksik ötekiler Tekste geçirip içinizdeki kiri terapistine derine geçince çökerim Bilakis paraleller rislere çekin bir an isterim içine ran isterim İçkisi mit ve de geç Ölüm izle trajik garezimde kürestim Stres içir azim iste ve çile çekip inceden ergene İçere nasıl gelecek bu düzeni bozar incelemedim Ben içimde bir keşim gecenin üçü beşi gezerim de gülerek bana eşlik edecek gene şeytan üzerek Ama affet ölüme gene kandım bir kere de sözümle kefere Gerek kanla bir katrede yandım bilerek Ama tanrı erimek için yaptı düzene kazır